ನಾವೀಗ ಎದುರಿಸ್ತಿರೋದು ಮಣ್ಣಿನ ಅಳಿವು ಬಹುತೇಕ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಐವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮೇಲ್ಮಣ್ಣು ನಾಶವಾಗಿ ಹೋಗಿದೆ ಜಗತ್ತಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ನಲವತ್ತೈದರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ನಾವು ನಲವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಹಾರ ಉತ್ಪಾದಿಸ್ತೀವಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಒಂಬೈನೂರು ಇಪ್ಪತ್ತು ಕೋಟಿಗೆ ಏರಲಿದೆ ಇದು ಬಡವರ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತೆ ಅಂದುಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಮೂರ್ಖತನ ಇಲ್ಲ ಇದು ಭೂಮಿ ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆಹಾರದ ಕೊರತೆಯಾದರೆ ನಾಗರಿಕತೆಗಳ ಪತನವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತರ್ಯುದ್ಧಗಳ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವಿನ್ನು ಹುಟ್ಟಿರದ ಮಗುವಿನ ಪಾಲಿನ ಮಣ್ಣನ್ನು ಬಳಸ್ತಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಒಂದು ಭಯಾನಕ ಜಗತ್ತನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿ ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೀವಿ ಆದರೆ ಇದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಬಹುದು ಇದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಮಣ್ಣು ಉಳಿಸಿ ಅಭಿಯಾನ ಮಣ್ಣಿನ ಪುನಶ್ಚೇತನಕ್ಕಾಗಿ ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೆರಡು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ದೇಶಗಳ ಕಾರ್ಯನೀತಿಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ತರೋಕೆ ಇದರ ಭಾಗವಾಗಿ ನನಗೆ ಅರವತ್ತೈದು ಮತ್ತು ನಾನು ಮೂವತ್ತು ಸಾವಿರ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳವರೆಗೆ ಬೈಕ್ ಸವಾರಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಮಣ್ಣಿನ ಪುನಶ್ಚೇತನಕ್ಕಾಗಿ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸೋಕ್ಕೆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಮಾರ್ಚ್ನಿಂದ ನೂರು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ಮಣ್ಣಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಬನ್ನಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿ ಇದನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಸೋಣ